大家好，我是你们的 H 导师韩博维。我回答两个问题啊。前两天呢，呃，发力期教程是拳法打人家的腿，有很多朋友说这个技术太危险，不适合在擂台运用，而且有些朋友的留言是非常过激的啊，非常不尊重的。还有另外一件事儿是关于另外一期内容呢，有很多朋友的回复呢是不太友好的。针对这两个事儿说一下，先说这个拳打腿这个技术，对，没错，很多格斗的动作都有风险，几乎每一个格斗技术都有风险，只是风险高低的问题啊。那善猜倒挂金弓的倒挂金钟那个踢腿的。 动作其实风险是更大的，呃，但是毕竟这种动作我并没有让你在擂台上使用。那我们 h w o 式泰拳，我们发了五百多期正常的常规的教程，偶尔给你一个拓展性思维啊，有一些好玩的教程，让你体验一下格斗的乐趣。其实没有什么问题。很多朋友对于格斗的价值观，你是需要去有些调整改变的。那格斗不只是在擂台上竞技，就像我们生活不只是赚钱一样。你会因为生活，呃，你认为生活只是赚钱吗？你会因因此而放弃跟朋友的喝咖啡吗？你说喝咖啡。 没有意义，因为喝咖啡不赚钱。我相信你不会，因为你知道这是生活的一部分。它会让你更快乐，让你感悟到人与人之间的沟通的友谊啊，这么快乐。然后让你工作中也许更积极，也许它客观上会让你的生活变得更美好，对吧？格斗也是一样的，它不只是擂台竞技。呃，然后就算是擂台竞技，很多技术我们不是说头痛医头，脚痛医脚。那我们为了 KO 一个人，只练 KO 的技术不是？我们也许要拓展相关的思维，拓展相关的你的肌肉记忆，拓展相关的。 你的发现性的这种创意思维，对吧？呃，这些都是有好处的。那这个技术其实没有让你在擂台上使用。我希望你可以在实战中，也许跟别人玩一玩的时候，呃，搞个怪，也许朋友发现呀，你可以打我的腿，你真坏，对吧？大家一开开心心的一乐。格斗也许更多是关于生活，更多未必是关于擂台。就算关于擂台，也许这个技术会帮你建立拓展性思维。那如果格斗你只练一些 KO 别人的技巧，那这样的话，为什么还有很多格斗家他去学习传统？ 武术跟传统武术的爱好者去学习一些发力技巧呢，因为这些东西也许都会在某一个侧面反哺到他，对吗？社会在，社会也是在发展的，对吧？毕竟，呃，我们现在的呃，不像当年国内大家都是穿一个统一的蓝领的蓝领的工作服，骑个自行车，对吧？消费在提升，我们的对格斗的认知也在提升，我们的需求不仅是上擂台参加比赛，对吧？还有很多东西。然后呢，这是一件事儿，还有一个事儿，呃。 是关于前两天有一个专访里的教练，他说了一句话，他说：“呃，我就是要证明谁他妈说健身房教练不能打啊！”有很多朋友就说：“啊，你是能打的标准是什么啊？”就是有点开始抬杠了，说能打啊？什么叫能打啊？打过谁？打过波球？打过什么人？其实没有必要这样的，你应该善待身边的每一个人，包括在网络上，虽然别人没有跟你素未谋面，那但是我们可以把他当成朋友，因为他跟你一样是一个同样努力的人。也许他以前不是专业队的背景，也许他现在努力比以前。 更好。然后呢，顺便说一句，上一期成都站的培训中的教练很多啊，有好几个是打过轮批尼比赛的，还有一个是打过昆仑决的职业赛的。而且这几个教练呢，现场发挥的非常好，他没有很多网友说的打的那么的差。我们官方也会挑一些打的非常好的教练去呃入出镜，明白吧？所以，他并没有你说的那么差，他以。 他打起来也是很优秀的一个教练，那怎么能这么去说人家呢？而且努力的人都值得尊重。好比是你妈妈给你很努力的做一碗热汤面，对吧？妈妈年纪很大了，呃，满怀着对儿子的爱，一碗面端上来说：“儿子，我给你做了一碗最好吃的热汤面，你吃吧。”你会跟你妈抬杠吗？什么叫最好吃呀，妈妈啊？什么叫最好吃？妈妈啪一一把把那碗打掉了，说：“跟路边煎饼摊比比去啊，跟旁边牛肉拉面馆比比去，你会吗？”你妈妈对你的爱，你会这么去拒绝吗？不会。那你身边的人是？ 陌生人，那你就会拒绝他们？我觉得也不应该这样，因为，呃，这个行业虽然是大家血气方刚，谁都。 瞧不上是谁都愿意说证明自己更强，但是我觉得这是需要改变的啊！如果你不需要改变的话，这个行业不会更好。那谁都要努力，对吗？谁谁都会努力，不要被否定。我想起当年我在英国比赛的时候，我第一次比赛有一个世界冠军在旁边看着我，然后后来给我鼓励说：“哈特，你做的真的棒，你腿真的很重。”我知道他说的只是鼓励我，但是我很开心。我就在这么一个环境下，在国外我学习了格斗，直到走到现在我才传承给大家，我才相信可以改变一切。那。 如果当时外国人如果是对我冷冷嘲热讽，像今天的在中国的网络世界一样，那我会走到今天去传承给你们，我相信也不会。所以善待身边的人，包括有些朋友还向这个专访的教练发起了挑战，我觉得没有必要。其实我们这个行业在国内非常落后，每个人其实呃，所以有很多朋友发展的没有那么优秀。有的朋友的那个页面点进去看，其实他真的呃，虽然是体体院毕业的，但是也真的。 你技术水平可能真的不如国外一年的爱好者，因为但是我们在发展，我会因此而否定你们？不会，因为明天会更美好。你也在努力，对吧？努力的人我们就是要尊重，把网络上的人当成朋友，我们去鼓励他，给他鼓励，然后给他多一些激励的话，对吧？他也会相应激励你，这个网络秩序也会更好。有一些小白，他也不会被带到就是互相变成一个网络喷子啊这么一个角色里面，对吧？好，好，感感谢收看。